hello and welcome friends Tally Prime सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की यह वीडियो इस बात को लेकर के कि एक बार में उस कंपनी से रिलेटेड फाइनेंशियल ईयर की सारी एंट्रीज हमें दिखाई पड़े यानी कि जो भी एंट्री हमने कर रखी है वो सारी हमें दिखाई पड़े इसका कोई उपाय है क्या तो देखिए जब आप यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पर आते हैं यहां से बाहर निकलता हूं सेल्स बाउचर में हम अब गेटवे ऑफ टैली पर हम हैं तो यहां पर एक बार डी प्रेस कीजिए डिस्प्ले में आ जाएंगे फिर यहाँ डेबुक में जाने के लिए प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ही एंट्री दिखाई पड़ रही है क्योंकि दो जुलाई दो में जो एंट्री पास हुई थी वो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही है आ रही है बात समझ में लेकिन हम ये चाहते हैं कि उस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड सारी एंट्रीज दिख जाएं तो ये कैसे पॉसिबल होगा तो आपको कीबोर्ड से एक बटन प्रेस करना है ध्यान से सुनिएगा अल्ट के साथ F2 प्रेस करना है कब प्रेस करना है जब यहां पर आप आ, जाएंगे तब ठीक है डेबुक में जब आ जाएंगे तो आपको कीबोर्ड से अल्ट के साथ F2 बटन प्रेस करना है और यहां पर वो फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग वाला डेट डालना है यानी 1 4 2019 डालना है यहां पे और यहां पर डालना है नीचे 31 3 2020 ताकि हम उस फाइनेंशियल ईयर की पूरी एंट्रीज देख सकें तो यहां पर आपको फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड पूरी एंट्रीज देखने को मिलेंगी आप देख सकते हैं यहां दुर्गेश कंप्यूटर वर्ल्ड ये क्रेडिटर पार्टी है परचेज की ये एंट्री है और ये एंट्री किस डेट पर किस तरह से पास की गई है एक अप्रैल 2019 को ये पूरा दिखाई पड़ रहा है ठीक है फिर यहां से बाहर आता हूं ये दूसरी एंट्री है कैश में पास की गई है सेल्स वाउचर में और ये देखिए यहां पर डेट लिखा हुआ है 2 अप्रैल 2019 ठीक है और फिर यहां से बाहर आता हूं और फिर इस वाली एंट्री को हम देखेंगे तो ये वाली एंट्री भी 2 अप्रैल 2019 में पास की गई है और ये परचेज वाली एंट्री है जो कि कैश में पास करी गई है फिर नीचे आता हूं यहां पर ये एंट्री देख सकते हैं और ये 2 जुलाई 2019 में पास की गई है और ये सेल्स वाउचर में पास की गई है और ये भी कैश में पास की गई है और यहां पर एट लास्ट एक और एंट्री है जो कि 1 अप्रैल 2019 की है जो कि परचेस वाउचर में पास की गई है आप देख सकते हैं सारी एंट्रीज को तो उम्मीद करता हूं कि ये सिंपल तरीका आपको जरूर पसंद आएगा आपको कुछ नहीं करना आपको सिर्फ जाना है पहले डिस्प्ले में फिर डे बुक में और फिर यहां से अल्ट के साथ F2 प्रेस करना है फिर आपका जो भी फाइनेंशियल ईयर रहा हो जैसे मेरा 1/4/2019 है तो यहां पे 1/4/2019 कर दिया और यहां पर 31/3/2020 करके और इस एंट्री को हम जो भी एंट्रीज पास हुई हैं इसके रिगार्डिंग हम देख सकते हैं तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें thank you for watching this video